Eu sou filha e neta de mulheres negras, mulheres que vem, são da maré. Então, a Marielle estar num lugar que você pode propor políticas, propor coisas que de fato vão mudar a vida das mulheres, e particularmente mulheres negras, é algo que nos dá esperança. Em 2016, a gente conquistou a quinta vereadora da cidade ser uma mulher negra. É, 2018 a gente conseguiu três deputadas negras e uma deputada federal. Então acho que a Marielle é essa, é esse crescimento contínuo. Eu, eu acredito que o legado dela é esse, da gente se projetar, é a projeção. Ter a responsabilidade de de levar as minhas. Eu tô aqui porque outras tiveram. Então, ser semente para mim é isso. É dar a possibilidade de todas serem. Ter essa mulher gigante potente, que saiu daqui, da maré, pôde ocupar aquele espaço que é historicamente ocupado por homens brancos, héteros, classe média, para mim foi uma das coisas mais significativas é, de todo esse percurso que Marielle fez. Você se inspirar em, um, em uma determinada coisa que uma mulher que pôde ter a visibilidade que ela teve e se espelhar naquilo, em, em coisas pequenas, ter uma coragem de fazer uma denúncia, ter uma coragem de se colocar e dizer que não vai nos calar. Então acho que isso é ser semente. Eu conheci Marielle ainda muito nova, eu tinha meus 14 anos. Sempre que acontecia alguma coisa, ela estava presente, é, com assistência na comissão e tudo mais. Eu já, desde sempre, vi ela se movimentando politicamente. Por causa da Marielle, eu eu fui trabalhar com a política institucional. Tiveram algumas outras mulheres negras na política, mas a Maria eu conhecia, né? Enquanto mulher negra favelada, ela atravessa por muitos espaços, indo para a universidade, é, mestrado e tal, e depois chega na, na Câmara, ela já alcançou um lugar que muitas de nós nem sonham em chegar. E aí eu acho que Maria ela amplia esses nossos sonhos possíveis. Eu que sou uma mulher que durante muito tempo da minha vida, sempre coloquei o meu corpo na frente, assim. Muito mais do que a minha intelectualidade, muito mais do que o meu saber. Na maioria das vezes eu colocava o meu corpo, assim. Então eu acho que a Marielle foi essa figura que representou fisicamente, corporalmente, a justiça. A vontade de transformar a partir de um movimento ali físico primeiro, né? Então primeiro o corpo chega, para depois chegar a voz para depois chegar o que ela acredita, para depois chegar a justiça, para depois chegar o grito. Primeiro chega o corpo, eu acho que ela me representa nesse lugar. Falo de lugar muito profundo e sensível, assim, interno, é, porque ela, como mãe, ela participou desse processo, inclusive de, de me entender enquanto uma mulher negra. Então, eu tenho ela, ela representa para mim a inspiração, é, esse pilar essa pessoa a ser seguida, essa pessoa que inspira, essa pessoa que acolhe e que mostra os, os caminhos. Para mim, ser semente significa algo que nunca morre. Acho que talvez, acima de tudo, a Marielle representa uma, um não não vou me calar, sabe? E acho que também esperança, né? Esperança em, em acreditar numa mudança, em algo que, de fato, é, possa transformar a sociedade e a vida das pessoas.